哎呦我的妈！

तो कैसा लगा भाई साहब मीठा भी है और मजेदार भी है भाई साहब जब मीठा भी है मजेदार भी है तो नाली में क्यों पड़ा था गुरु सब कुछ हार गया तेरे नाल प्यार प्यार <laughs>